Всем привет! <laughs> И мы будем снимать с вами Раннер. Да. Это будет игра у меня на минимальных. Да. И будем это проходить, в принципе, чупы и нет. Я это просто запишу. Не буду монтировать, чтобы были типа впечатления, ну об этой игры. Можете оценить эту игру, можете это демка. Это не полная версия. Да. You're alive. Can you hear me? They are already looking for you. Прикольно. Расчлененка. Погнали. Relax. Your implants are still adjusting to the software. Я тут знаю, как все делать. Так, сейчас, подождите-ка. А. Допустим. Вот столько. Нормально. Да. Вот так. Это я игру снимал на стриме. A trespasser spotted at Metro Station. Поэтому, кто со стрима, тот знает эту игру. А, господи. Так, так, так. А, сейчас. God, your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Ну, дэш! меня что? У меня shift не работает. А. Use acceleration while in the air. Так, так. О, наконец. -то. Можем еще и вот так просто двигаться. The trespasser is in the air ducts. Это чтобы уворачиваться. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory так. boost. Focus. Talk. Go for the kill. Well done. But you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. I'm being held outside this dome zone. Follow the pipes to get out in the open. тупо <laughs> упал. Ну ладно. Нормально. Use the surfaces to your advantage. Slide to gain speed. Вот так, короче, еще можно сделать. Блин, вот это, мне кажется, самое сложное. Прям на пулю пошел. Зашибись. Блин. Если что, я тут буду бомбить. Да так, короче, нужно все делать. Чуть не упал. It's only a matter of time before they breach the doors to my cell. Find me before they get inside. Dome on lockdown. Each guard has a built-in lockdown chip. Disabling them will unlock the doors. Tenants found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. Вот как это понимать-то? Ну как? Окей. Tenants found outside their homes will be considered part of the rebel forces and treated as such. смысле? Он же там целился. Ладно. Я перепрыгнул. Так. Окей, нормально. Все, окей, нормально. А, нам нужно теперь туда. Ладно. Ждем. А, мы уже прошли. <laughs> Можно еще, кстати. Дальше, что бишь. Пойдемте-ка дальше. <clears throat> Это очень сильно прикольная игра. Тут даже, блин, можно сказать, она полностью в паркуре. Prison towers away. Так. Hope you're not afraid of heights. Зашибись. The preacher легко. Короче. Ну да, это сразу было понятно. Ладно. Так, ладно, окей. все, далее самое сложное. Prisoner termination protocol initiated. Ха! У меня воздух подцепил, господи. Только невозможно. Вот что сейчас было? Готово. Prisoner threat level extremely high. Prisoner released. Ну мы, короче, тут застряли. Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Ну Вот, короче, как-то так. Да, ребята. Welcome to Cybervoid. Вот оно, Time это to fix you лицо. up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Who am I? You're a ghost runner. Number 74, to be precise. Fuck. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. I remember a fight. Others like me Господи, нет! You've been cast down from <laughs> Dharma City to the base district. Зачем я так сделал? It's a miracle to survive a fall like that. Even for someone like you. A ghost runner. Yes. You were bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. There was a woman. The name Вот is так, короче, Mara, нужно or паркурить. the Keymaster, as she calls herself now. 20 years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died. My body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper Technically correct. Понятно. What is the tower then? Humanity's home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago. I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole Так. ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Далее сюда. И все. Как я на то... Ладно. Ах, гребные текстуры. Ладно, бывает. Это... Демка. Поэтому вот так. Так. А, пока что oh, нормально. Oh, it's It's you that has become incompatible. Ждем The пока что. incompetent repairs you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is Погнали. supposed to. But we'll change that. Who repaired Так. me? That Я would буду be the еще вот так climbers, ждать. a group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. Давай. They'd been killed before I Опа. managed to contact you. Нормально. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Так. Press on. Ага, ага. Ну, короче, все очень сильно легко. И далее теперь вот так. Тупо. How did she manage to win? I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A Так. trusted А вот это мы partner. еще не смотрели. Brilliant scientist. Ну, прикольно. Who is she now is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. Так. И пробил. What do you want me to do? Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and tweak your performance. Мы почти But first, эту игру все jump. прошли. We need to get back, and it's much все, quicker this way. Все. По идее. Да. А, еще дальше? А, нет. Ну, короче, вот, видите. Короче, как-то так. А, она даже вот так, ведьма, выйдет. Ну, короче, как-то так. Да. Получилось, как и получилось. Ну, а так... С вами был Даркинг. И всем пока.